jatuh tiga orang. Di dalam ikayak berkata, sudah siapa dah di tempat bukilkah gunung kemal lagi? Aiduk ah, senen ini tidak juga melibatkan selimut lindu lagi. Blah. mana kita ni? Haa, gelap eh. Saya ha, takut eh. Ulu, gelap ulu. Ha, oh ya. gelap oh ya. Berat lah. Kita eh. gelik oh ya. Amak gaduh. Nak pergi Yang itu jumpa mulut. Lama orang besar. Dah tu tahu bukit ke ni. Hei, Malaysia. Apa sebab kamu mari tempat aku? Di tempat pokok pohon aku dua Malaysia. Amir, ya. bukan ini boleh kecek, Amir. Ya. Tak juga pakai wheel kecil saya ni. Ah. Mu nak pergi mana pula, Mak? Apa kata? Aku nak pergi buai. Haa, ah, berat dia. Abang Mak nak pergi buai tu. Nampak seru ni gak? Kita dua dah mati. Haji, mu tak satu kecil banyak lagi. Oh, aku mari ni, aku nak juga bunga cepaka. Oh, tujuh beradik antara tujuh kutu ni. Ah, cuma nasihat. Ya? Jika kamu nak bunga cepat kau tujuh kutu tujuh beradik. Mu kena lawai dulu dengan orang askar polima aku. Anak jin saya kapan Iro dia mati telah kau dago. Lepas tu kalau dia mau mati. Mati dia mau tu boleh kalau tidak tak boleh. Ah, rumah ngaji lah kini saya. Maka pengatuh tiga orang. Hari baik pergi malam ke apa? Ah, apa pergi ke pulau belawai di tengah? Bukit yang tinggi, harimau, gajah, singa, beruang lagi. Blah. ah, jangan lagi uyo, jangan lagi, jangan lagi uyo, kamu lagi, kamu lagi, kamu lagi, hati dia, hati dia, hati dia. Aduh, ha, ha, ada, ada, tapi ya, tapi ya. Mula cakap saya, mula cakap dia, mula buat saya, mula buat saya, mula buat saya. Ah, la bebé, la bebé. La bebé, la bebé. jangan lagi boye, jangan lagi, jangan lagi boye. Kamu ke, kamu ke, kamu. Hati dia, hati dia, hati dia. Boleh ni. Ada, ada. Abi ya, abi ya. Mula tahu saya Tunggu mula tunggu saya. Aduh, sakitnya tadi aku. Mana sia kalau setahun ni enggak. Mu pergi ambil lah juga bunga. Cepat kau tujuh beradik antara tujuh kutu. Aku beri lah juga beradik kamu. Amboi, sakitnya tadi aku sorry aduh. Aku nak balik cepat saya duduk terkala mula lagi. Amboi, amboi, amboi, mana sia. Abi awak lagu mana jin sampai jerit lagi? Ya jadi ni aku boleh rusia dengan Pak Dogo. Dia suruh aku jijuk di buka kaki. Jijuk di buka kaki, ya, berkiyu selalu, jinari selalu. Oh, padek kena kalau aku tu. kuasai tama sudah dapat dah abu ah, ngu cepat ke rumah tujuh beradik atau ah, tujuh kutu wak balilah juga mengadak tu ke raja seramo utu berpulih tuan petiri dewi kena sakitlah juga miang isa panah pedih Amu ah, jurlah juga pengasuh si goge. Amu ah, ucap, terima kasih banyaklah juga di pengasuh. Karena kamu buat balik, bunga cukup mah. Tujuh beradik antara tujuh kutu. Untuk bubak istri amu tuan menteri Dewi. Amu ah, nebui ya adiuh lah juga pada di kamu pengasuh. Jasa letih tokoh kamu. Inilah adiuhnya saya woyo sama. Siti Dewi sudah pula pulih dia kalau ada yang dulu bersidang kalau ah pula pulih habis dengan panjang tujuh pengantin dua belas satu pula pulih habis dengan budak kanan kecil besar atau kemudo jangan siapa kena kumba di bola seroko batu ku hujan tutup pak hujan tak siapa panah tak kena angin tatiu sejuk dingin dah seperti kena ulah cita mani air tek peneguk lumbu kubah penuh kandai seperti kena dengan labu kecil bawang besar buah tubuh butung badai bertuah